mami mirundi eyo gyetuyitira bakuyita omukonyo omukulu <laughs> kegamba eh. kakati toyinza kubanga onoonyambeera zikole omukolo eh. Eh. noyita oyo bamuyitani ate akugee nti endongo otekawo ekikyo tasobola kubeera mbeerera ngaoyita kakati toyita nalongo nti ajakola emikolo gyembeerera <laughs> yeyenyini yewaako obujulizi mutabani we yasisinkanye shiba wamulabye eh, yamusisinkanye ate eh, bali mulavu eyekitalo eh? bateeka mikolo kati bajja nno ewo <laughs> mukamwana tomwanirize toyanirize omanye oyo omwana ayina pulobulemu eri bweti hmm. nti yagenda najja mulayi mulaiti hmm. ate teyeebuuza nnyo ku banne my children very humble people unlike me hmm. kubanga mba tutama nsomera amalungi they are hmm. shaped differently eh? hmm. wali wali mu parliament yo nga mutabani wo naye tebasobolera gandi okujjako resemblance naye tebasobolera bekengera mu nogamba ye is completely different kubanze omusajja yagobanga emotoka nga ntunda amawulire nze besiraba modalesa ti mubalabanga nze hey <laughs> omanyi akatogo k'abanyarwanda ko ebijanjalo bibeera waggulu mm. ye muntu eyava mu p1 nayingira university mm. these are polished people mm. kakati akatoko kabaganda mm. ebijanjalo biba wansi waggulu eriyo eminwa egitafuna supu mm. akabanyolandako kakka wansi mm. kakati ffe aba abajja batoba nensi baserefu medi mm. tuyinamu ebi tetwagenda mu univesity nga tuli bantu bakulu mm. aa mm. katogo kabaganda ka waggulu eriyo mubede mubeeramu elementi eri mm. eyaliwo nga olijjuwakaali <laughs> kaati oyo mwana hey. Eh. ayina gonde ayina layimulaiti hey. Eh. nti limulaiti akoze eki akoze eki but what ikanasiwa you mm. nemwitya nabantu nemugamba gwerya sente zabano ne tosobola kuva mu people power mm. tasobola kuvaayo tekiriyo mm. ewange omwana omuto bebi nakabira kamulali owakyenvu bamumuwa yenna nayasamanga ekinyonyi yeah. Hmm. natadamu kukabya bantu mm. Mm -hmm. hmm. ewanga omwana nakabira omugaati nti ate ankabire ntuma mawulire gange nti akabira ki nti anti omugaati bagumu waguli ayina apataite bagule omulala wagumalawagumalewo gugula mmeka aufunya mukiso ina nomwana ayina apataite hmm. ewanga omwana muluzukulu taddusibwa ttaala Hmm. webajijja nebajiteekaho nebajijjaagikwate ah, ah, kagiwulire eh. mwekyakimanye yajama eh, goba olowooza nti gwe bagitaddewo gwe wansooka ku nsi <laughs> gikwateko kakati bwogende ewange fewaffe tukuba bakube okabira lwaki ah, omugaati okabira lwaki omugaati onanswaza enabagamba eh. nti omwana omugezi bwomuwe essimu eya ddole hmm. mukube ng'agizanyisa alina gisuula eri anti eh, omwana omugezi akola bwati yebuuza nti lwaki bwenkwata kwena hmm. esimu enamu bankuba lwaki ku dole tebankuba ekitegeeza dole siyo esimu kati mukube ku dole ategere nti dole eyina valu olwo hmm. gyayayani omwana ayanayani ekyebamuganye hmm. alinga muntu omuntu omugana nti owayaawo bayonoonyeewo era amaaso gawaguza ngalingizaabamutegawaguza <laughs> <laughs> akwata nako na mm, mm. balamanyewo oyo omwana nze bwejewange mm. ewazana omukyala wa dipi era eh. yesimbyewo nemotoka ziriko bisabananyi bya dipi eh. naki negundi kati eyo gitulamu otya eh, ye togitulamu ngerekebipa wa dipi naye tayinza kuvaayo tasobola gwebasalirawo obutavayo e basobola gwegenda ewaayo bwegyogenze todabantu basobola okulowooza nti bambega mbasindikayo ne bakuba ebintu byange hmm. yudisaite and go yuneva kambaka ne bwebakoosi omwana nje mugaana nemugaana nti gwe genda ogula amawulire ga new vision gamuyeze eki bwolaba omu ekirango kyebalanga mukoosi eyo genda ogisome naye tebwa ogisoma nga teri mirimu nga bwenkulaze sikunoonyeza mulimu because I told you in the beginning ntitojisoma gire eh. kubanga gwo bimanyi right. many people tebantegera how you operate tikaka bamugobye mm kaka bamugoba pokede ne mutandikako banango lupapula lwabukedde hmm? <laughs> kaka ne sebo wababadde bwe bati nga bali basanukimu akabuke naye sikewuunya hmm. kulubya yakulira wa semakula semakula yali talina nsonyi semakula alina omusajja nga muyita sinnabulya nga mukwano gwennyo kakati mukasinnabulya ne bamukwatya mu bwenzi <laughs> kakati bambi bwe yadduka yaddukira wa semakula mm. mm. mukwano gwa sinnabulya amutaase semakula musajja mukulu nti mukulu wa kika bwe yamala okubataasa namugamba nti muwala genda mu nyumba mu kisenge omwo weebake enkyanja kubatuuza mbatabaganye n'omukozi we yavuga emmotoka ekiro nagenda mukyapa nakuba olupapula nakuba kitole ku muntu owenyini eh. eh, eh, nti omukazi bamukwatidde waziizi nalekayo empale ngaayogera ku mukwano gwe gwa semakulu oyo gwolaba nebwomulaba kati nti yayavuwala semakula yali mugagganyo nga yina benjimeka semakulu owangabo nga yina ekigere bwekiti obunene paragonia semakula yakyaza saabasajja kabaka namuviira mu nyumba maiga kabaka yali akyateke wa maiga wa mukubuli mm -mm. eteka lya baganda ligamba kabaka bwachale wuwo ova mu nyumba ebintu byonna ebyasiga ebibyatasanzeemu agenda nabyo olaba ka, maiga yali akyaza kabaka olaba makubi yakyaza bamufera bufezi ewampanga yali akyaddeyo mm. Mm-hmm. talekaka izo nesemakulandugwa eyamukyaza eyamukyaza nebyolo byonna nabitikka nabitwala mubakuba namukazi naye yali mutwaliddemu eh. anti obuwanga bwabaganda bwebukola Nega semakula namula banga linye kamunye. Semakula mulabe mengo. Semakula wandika dua dua dua. Muru papula mu. Eh? Seka ungo jomu bozi. Hmm. Yagoba seka ungo kumulimu. Bata andika po nana achefuka. Kakati wakoba seka ungo kumulimu. Seka ungo na akwata mkazi uwe. Niba genda befuka mili wandu kwa semakula. Okufuka mila niri ingi dagu. Ndi mtusonyi we sebo mm. ototugoba. Tomu goba taina cha agenda kulia. Hmm. Semakula na agana. Neye seka ungo. Iri teipu imu. sekkebe oyo ate yalina amatanta manyi nyo nomulanga bamuyita katwere mm. katwere yeyaddisayo gundi okusoma kitya mwesi musuubire mm. yagera mu bank of uganda nga mutani wa kikonyoko najereka kitya mwesi musubire alina dipuloma olwonga bwakajja butaddewo etteeka lin bawafula bataddewo beyita bakitalo nnyo nebutululya bwe nti so nze sibategeera naye nzira olwo yange tikati hmm. guli eyo namuwandiiseko akatabo nga mudifendinga nze kenyini abasajja beyakwata nabajja mu safehouse nebabasiba kantuntunu abasajja baŋŋamba nti emmeeri okutegeera nti bali mu mmeeri kuseeyeeya nebabatwala ku kizinga lwamayuba babatiikako kagundi nebabatwala nebalima nebaddayo nga babasibye kantuntunu noti tunowea antiiru omuntu lweyandeetera egundi esimu hmm. ate esimu eyange eba tenatuuka obuli naabafunira esimu nebankubira esimu tuli kukizi nga batubonyabonya okukamala hmm. batujja kyengera mu sefehouse ayino mm-hmm. naye kyenkubuuza kiri kimu sudai bulemu kaka kaka bakozesa mukozesi anti bagambye bamugobe nebibuuzo bikyalinti kiriwa katibukedde babadde akuba akasajja kaferefu kasajja okola nayo naye okola nabafere <laughs> sikulimba abantu babamu ensonyi abantu babamu ensonyi thats why for me nti ntegeera mm. nti kitatta gyekitabikoze kitatta mm. takubanga ku baana kitatta talina kintu kyonna kyeyakola kitatta bamwenda ne tumukunde balina kampuni yaabwe nga neraga ddi n'omunene omulala balina kampuni yaabwe kubanga bo balina kalikyuleta politics nti ababoda boda mutwalo nga bonnako bajjako enkumi ttaano ofuna sente meka bo tibamanyi nti kapa enkadde emese tegijjako nyama kitatta yalina okukubwa aveko ne bamusiba hmm. akasajja ne kakuba kitatta natundiye mama wa kitatta nemuga mama guma owange yaguma nikankuba nikankuba nikankuba nikankuba nikankuba nikankuba n'obugaalubindibwako katufudde abagundi omanyiko what it means omanyiko kitegeeza bukeddo kukuba buli lunaku kuki ebirala bizuuse ku kitata kitata yata abantu egendi kitata yata abantu abaana ba kitata bali luddawa enyumba yekitata nogamba nti kuluyo ne kabusenga bayinza okuwuma omupiira gwemamba okubasibamu abantu baffe babeyambisa bweyambisa yulok who owns safe houses safe houses belong to the police. And this is not the first time for government to own safe houses. Safe houses zibadde okuvadda. Mm-hmm. Era nina omukwano gwange omu gwe mmanyi. Safe house mu kiseera ekyo baziteekanga mu mannya g'abantu mu mm. byapa by'abantu yagenda nayo. Safe house yagenda nayo. Mm. Safe house abazungu bazireeta. When you keep prisoners, nga bano mm. abasiraamu, be batwaleyo ebiri ekirindi. tusobola bajja mu bujulizi nobwo naye sefaus omu mm. bamutwala gindi namasuba amutwala eno kati bali bambega abasaidi ne bajja bakugamba nti emundu eyassa omuntu mukunja agambye gwogiina mhm. towulira yeeri nono nakuba nti mukunja musiru olwamala okutta omuntu emundu mukunja yagenda nayo kuba tebali luddawa abalala babapulantinga mu bantu nga mwogera babapulantingamu omuntu naye ebyo babiziga kuba bambeka bawano tebamanyi how to treat a person nti oyo gwoteekamu komera amonitaringe basibe banne ali wiringi yokubeera mukomera n'obulamu obwo mwe nga mweyagala mwe bakolera singa omuteeka mukomera akette basibe banne nga lipooti ajajiwa museveni awo gimuwa naye abasajja webagamba babapromotingira ku ripooti zaffe thats why yiso tekola saidi tekola decisioni simple bo bakugamba ffe tukola ripooti nga sente baziridde bo ne babapromotingira kugoliza kyebava babawa ebifo oba obutakola kakati sefhouse za police how could this man alone without instructions misuse safe houses that belong to the police ekitegeeza ebyali bikolebwamu polisi yali ekolaki ebimanyi kaka ize kanu the minister of security is a general eri tumwine the immediate former minister of security is a referent general the minister of internal affairs ye jodongo is a general how could ekanu defy orders from these people okutuka ku jeno obuuka wamadaala ameka okuva ku kaka when kaka hmm. was mm. summoned by parliament ani yamugano gendayo eri tumwini kati lwacho dilaka komo bonyebonyi kwata kwata eri tumwini omugoba omukube mukomera kwata jeje ngo omugoba omukube mukomera kwata kulia police asasula ku safe houses mukube mukomera basasula safe houses ne yensambia president Museveni badnange abasajja bajja kututta mm. abapolisi batugamba mu byobufuzi nti kasita when a primitive army captures a civilized society they are very babeera malicious nti abatanzania okuva emutukula bajja bakuba amayumba gonna ag'amategula bonga tebamanyi nti anordinary ugandan kan construct enyumba ennungi baziitanga zamini bazi okuva kumutu kula paka masaa nga bo balowooza zamini nti omuntu owa bulijjo nga mukutasobola gizimba kubaba esimu bazibbira obabba amasaawa <laughs> babba amasaawa bagabbanga hmm. so nga bazibba esaawa why they had come from the tanzanians at that time who came to uganda bajanga nga bawansi esaawa eno ekaba obukabi kidisiko ebyakabanga ebyo kyakubye abantu emiggo hmm. abayizi emiggo mukisulo esaabeyogera nga bagiyita neyogera kakati toyinza kuddira mupoliisi gwojjansambya omubba emitwalo kumi buli mwezi abapoliisi bonna kibaluma nagenza okwogera ekawempe nga njogera mubavubuka benaalemu olwamaze okwogera omupoliisi yabadde yantunulidde edda bwati nga mukyala kyala mupoliisi ninga mu kyalo nayagala kuba na muvubuka ampita muto olwokunyirira tulibato nayebwe yaze mwanyinaze oliotya onze gende mwanyinaze oyogera nyo tukuwulira nti twogerereko ku saako yaffe tufa ntikiki saako olala nali ngenda kuwa onalebo kibuule mm. nga mbabuuza waya yerusalemu amaayi andi alesi no omuzeeyi gwani ayinza okukukwata naye muzeeyi twogerereyo saaka etuluma babajjako emitwalo kumi kumi they don't know where it goes is it esaako is it tukuterekedde is it national security fund kiki omanyi kati babambye abaamagye abaamagye balinga state house state house omuntu agenda n'alowooza nti because youare near the president you can raise an issue with the president no oyinza nokuba nga olina ekizibu kyo nemutula mu president babiri bwe muti notafuna akadde kamubuuliramu do you raise that issue is pe, is the president a pay master you yeah. going to talk to the pps is the chief administrator it would be indiscipline to raise an issue before the nedrive away ayinza okubeera ne problemu mm. it would be indiscipline why do you involve the president is he a per master kakati abasirikale abo mbatunuulira babonaabona naye tebasobola kwogera batya discipline naye obusungu obwo kati omupoliisi yaŋŋambye yazze n'abaana be naŋamuzee tukunkubuulire ensambya bwe twayogerako ne batuteeka ku yaka hmm. naye yaka bamusalako hmm. balina essaawa ze bamusalako kati fe abali mu operation tugenda okuddayo nga yaka bamusazeeko tetulaba tetulina wetunabira tulina mbu n'amazzi bwe gali nago bakasalako hawai ah, mukole system nga buli kayumba kagundi kaunipot mukawa mita yako some of these people can pay naye gwe ogamba otya ngaabaana b'essomero tibweziwere esaawa ssatu ngaamataala gazikira kanitiwak kati abo abavudde ensambya n'obusungu obwo kyobola bwe balumba omuntu okkuba bakubira ddala because mbagami nti wenye primi, wenye primitive army invade the civilized society it becomes very dis destructive omukazi yeno atasibirwa wawe ngasengawe yamusibirira oba mulimu ekyo kopo oba muli buli mba mulwana yolekera kabada temuli temuli jirasi yasengawe akuba kutaka mm. that woman is very dis destructive bwomuga esuuti gyoyagala ennyo hmm. munange nno eyesuuti nayina galfrend wange nga sinakuwasa gyayokera ddala kubanga ayagala tuinflict damage onuyu yas nasing in the capboard omukazi eyasibirirwa ebintu taba distructive waka teesa bikopo teesa ngoyi teesa ki when you get these policemen hmm. abali tochard abajja ne balaba mmwe nze ewange abasirikale bange mbatwalanga baganda bange they read newspapers i buy newspapers for them mubuulyako abaana badda mu ssomero gwoyina yaddayo eh? naye nalabako omusajja benzi nalina akagigulanga mpya yewava muno mpya musajja kiro omanyinze nange embeera nnyo ekiro ebweru naye human being abamu bamala bakozesa ate akoze emisana gonna kupomolesewo yeebasi kale nange embeerayo naye nalaba omusajja nga akutte ku ttama bwati amaziga agamuyisamu <laughs> atunuulira akanamba akapya <laughs> era namuyita eh, the following morning namugamba my friend sayogera kintu kiri some of us are poor people but we rely on friends tetunyaga tetukola ki tetulina you can see me naye nga nkijja kuki eriyo wano mm. omuntu omukulu gwe bayita kaveera mm. bamuyita kaveera abaserikale toyireetiye tepa mwamu eh. ogenda nakaveera konoddayo nako ah, ah. nange ah. baali bagambye avuma nalweso avuma ekibisopo lwanga avuma kabaka olwo bankubira eddala banteeke mu kumi natano naye kulu byagenda kuddawo kubako kano kajja kumaaso bajja kakakwata baniwako bonna babakutte ate omwana oyo tajja kusigaza kantu kakiri nenanziga fe bakubye sente azijjemuffe eyo tatawanayo bwalitwala engalabi nokuba newaekakiri ku faamu talinaayo hmm. yakuba byandaala nakuba mukasa muluuli nakuba ffe fenna tulina kugabanayo sente azijje mukukuba ffe yali aliba amaze okutema wano aliberawo kuli <laughs> bye yajja okukwatibwa wano kakati <laughs> laba omulamuzi akugambye chief justice nti yejjusa lwaki tamulimitite zagjibwawo kyategeeza nti on is a beneficial ruvu okugibwa kwa term limit kati ategeeza nti ono eyamuwadde obwa chief justice tamulabawo hmm. kubanga kyotegeeza toyinza kugamba nti bana ejjajja yampa eddagala lyenza nenzaala naye kinuma kubasaasangawo muto how can you qualo with somebody who has made you what you are because if he had tamuli Museveni would want to have been around. A woman had a regime that I had more. Is he becoming, a, has he become a chief justice because of term limits or retirement, age retirement? We ask these questions. Bobby Boger was in the Abagasta to leave. Fabaganda to Gamba, and the chief of them is a chateau. Abantu bokoledde ekintu tebatera kusiima kati azibirekapu kyati by other forces mm. omulamuzi asaana seggwanga oba sekkoko ye mulamuzi yasaze omusango gwa haamu nebanka nebanka abantu mm. abasinga obungi tebakitegeera gavumenti tegugumuse mm. lwa haamu no gavumenti ekigikuwumudde kiri bwekiti haamu yagaa nti banzibyesente ku akawunti yange nobody bothered including the bankers association rich people nebalowooleza mu baloya abali politico nga balina netteeka ligamba nti omuntu yenna agenda okuwabira banka ateekayo sente kakati the law applies to a bankrupt person si kuhamu alina sente ekyo nekifa kati omulamuzi yakawaŋŋamudde muyinza nebitongole byebweru bingi ebinkozesa lutinga babuuza omulamuzi oyo pulezidenti yeyamulagidde because many people believe that our judges are not independent kakati hmm. lwaki gavumenti egugumuse gavumenti yatandika olwokubako sejo ne bahati ne mukakanize bononye nnyo ministry ya finance hmm. abantu baffe gavumenti ya uganda tekyagenda mu credible institutions kwewolayo sente twadda kuba manerenda bambuze kunte kati we have just received credit from a certain bank in Australia. We got credit from a certain bank in South Africa and many others. Kupaka tuwada kumbuzi kunti. Echintuvachi, chawunya, nishuunya. Foreign Affairs in Vundu, the Ministry of Finance in Vundu. And these are the key ministries that can help you to advance your image. Kupaka but also my international relations, but what makes a country fairity in the international relations. Chichi, a good leader, foreign policy, a good ministry, economic policy, a good military powers, geographical position, your population. Kakati wantu wasigaza wiki into chimu, president in a UPDF. Bebasaga, your foreign policy, your free. Foreign policy, your far. Ndikakati omulamuzi ya gambie, ndi omukazi ye naa. ali ew'omusajja omulala n'afumbanga emmere ng'agiweereza muganzi we tagabana ku bintu bya oyo omusajja gw'afumbira mmere kuba taba mukazi we kikiri sitabu omulamuzi yagambye sente zonna ezikuwerebwa mhm. ezikuwolebwa nga zikuwoleddwa banka ey'ebweru ng'eyise muza wano nga yo teyina layisinsi ekolera wano genda olye oluluwombo lwa yidi <laughs> kakati balya ebitongole byabazungu bimbuuza museveni si asaze watukubireyo kubanga they, for them they don't believe nti there is a judge in uganda who, is, who can make such a decision nti nga bwogamba naye ripooti y'omwana ono banaye ddala yakulembedde mm. eh, ate nze mbuuza kuba wakubiri gundi wabadde wakubiri nbyera mu maaso ate yakusinze yavuddewa neka kati waliwo waliwo omuzadde mm. ngomwana yabaddewa wabiri mu banaku baana asatu mm. namubuuza wa nayeyo lipooti eyo ddala waliwo bwemufaananya amanya aa mm. yabadde asemba kati yewuyo <laughs> <laughs> okola obulungi <laughs> kakati ebitongole by'abazungu byebuuza mm. do we have a judge in uganda who can stand on his fitbobagamba abazungu bagamba hmm. nti president museveni yalagidde jaji oyo gavumenti ebba abazungu sente zeyabawola zebewolayo